好，那有有三位朋友们想要问说，呃，对于社创管理师的想象是什么？如果有一套学校系统的话，是不是一定要落地哦，一定要实做，以及为什么？嗯，我我想反过来回答这个问题，就是说，在没有落地实做，就是完全只是模拟的情况下，呃，那就是社会创新它到底是谁在创新？这是我比较想问大家的。 因为社会创新，它按照定义，就是任何人都可以加到你现有的创新上面。你现在想到的，永远只是就是一个大的 picture 里面的一小块、一小块、一小块。那我们如果就是没有落地的话，其实，那你就要找一些别的方法，让大家知道你的想法，而且并且愿意用你的想法继续走下去。所以，这个其实是呃，为什么我们都说是社创组织有落地的。 那当然就变成社创事业、社会事业。那有拿到投资的，在资本市场里面运行的，当然社会企业，对不对？所以这个是是一脉相承。那但是有一些社创组织，它最后并没有所谓落地，没有变成事业或者变成企业，那它就会变成什么？变成纯粹的创意型团体。但是纯粹创意型团体也没有什么不好啊。 <laughs> 这事实上也是社创里面非常重要的一环，就是不断的去想类似像大家的智库。 这样子的角色，不断去想新的把人跟人之间就是呃新的做法结合的方式。那我举例，好比上说，在呃大家可能疫情的时候都知道的呃一九二二建军十联制，那它其实就是一个社会创新，连组织都不一定是叫临时政府。但是 G 零 V 上面，因为它是一个不落地，就是不直接卖服务或产品的一个平台，反而让所有的。 呃，大家在有简讯实验室以前做实验室的这些系统，很多都是大企业里面的 architect，就是他的技术长之类之类。大家在这样子一个组织、这样子一个平台里面去进行讨论、进行 brainstorming，而且可以比较自由的去想说，那我们要怎么样减低店家的各自的泄露啊、负担啊什么之类。所以他专门负责倡议，并没有什么不好，因为最后凝聚到的东西，到最后有落地嘛，有变成简讯实验室。但是实际实做的就不是当初提出的那几个人，而是呃。 最后是就是我们中华电信啊、国贸公司啊等等的这些朋友，所以呃，可能自己要想清楚，就是如果落地实做是你的兴趣，这是一种做法；那如果落地实做不是你的兴趣，那你就可以专门成立、专门组织、专门去集思广益、专门做智库等等。那这个我觉得也是这边呃未来想的 exit，可能未来也可以是其中一个 e x，i t 因为确实是有些人会觉得说，那我只要这件事情想得够清楚，不一定要我。 自己做不一定要接下来几年做出来，就那种 urgency 就是很很急迫的那种感觉。有些人天生就比较没有，那 <laughs> 这个时候就是直接把这样子一种想法公开出来，可能对大家都是比较好的了。希望从这个角度来回答。